Tıklı bak canım. Buse. Such alternative geht. Ja, Mama. Wo wird es da Monika? Nav nu, no saviem, no saviem. Jā, nu viņi noteikti to arī gribēja, viņi gribēja padarīt. No es atradu. Jā, jā, viņi speciāli to tā izdomāja, lai tev būtu nedroši, lai, lai negribētu izvākties no turiem. Bet uh, <clears throat> viņiem tagad būs jāsalabo tā durve, jo viņi ir vainīgie. To tev jāprasa no, no policijas. Tev jāprasa no policijas, lai tās durvis līdz šovakaram būtu salabotas. Tas ir tas galvenākais, kas tev jāprasa. Uhu. A kur viņa salauza? Apakšējo un vidējo. Un augšējais varētu vēl griežās labi, ja? Nestrādā? Te vajag skaļo uzlikt tikai. Tas ir, ir tikai skaļo. Tas augšā. Ah. Augšā. Jā. Tu vari pārbaudīt, vai augšējā atslēga strādā? Nē. Nē. Nekas nav. Nekas nav tā. Viņam ir cepure te palikusi iekšā. Nu, nekas, nekas tur nav palikusi. Viņš tikai mānās. Viņš tikai mānās speciāli. Viņa mānās tikai, lai tiktu nu, iekšā. Nu, kur es uz cepuri? Naudas pietiek, nevar nopirkt citu, ne? to pazaudējis. Vismaz mēs tur neesam atraduši. Arī augšējo? Augšējā arī vairs nestrādā. Jā. Tev ir jā... Te... Jā, jā, ir iespējams. Pagaidu, es pamēģināšu, ja ir iespējams šo. Lai aizsēs durvis ciet. Galvenais uzmanies, lai tev kāds atslēgas tagad nepaņem. Augšējā, jā? Bet viņi aizsēdz divas un tāpēc cilvēku. Jā. Bet paprasi, paprasi policistiem, kas, eh, pa, pasaki policistiem, ka tu gribi, lai šitie bandīti atstāja naudu, salabot atslēgu. Jā. lieki, lai, lai paprasti bandītiem atstāt naudu salabot atslēgu? Ma, mana mamma prasa, lai viņi naudu atstāja bandīti, lai salabotu atslēgu. Viņiem nav tiesības pieprasīt naudu. Tā, tagad ir iesniegums jāraksta. Tu rakstīsi iesniegumu, ja? Policists rakstīs iesniegumu, ah. jo tas ir mhm. policists mm -hmm. Jā, labi, jā, tā. Iesniegumā. Ko mums tāda iesniegumā? Viņi paši pateiks lūdzu. Vai lūdzu, es nepaprat pateikt? Man vienmēr tā, ka viņi... Palūdz aizsardzību šim dzīvoklim, lai, lai būtu regulāri lai cilvēki, ja, ja, ja tuvojās šitie tipiņi, lai nav tā kā šodien, kad cilvēks lai neiet prom no durvīm, ja tā, ja viņi nāk. Šoreiz, redz, jau, jau pusotru stundu atpakaļ policisti bija atbraukuši. Kāpēc viņi nepalika? Un, un, un, un, un palūdz policijai, lai viņi eh, sakārto vēl vienu atslēgu, jo tu taču to nevar izdarīt. Nu? organizēt. Nu, mm. Kas maksā? Un tad, tad, tad, tad, tad eh, iesniegumā paziņo, ka tu uh, pieprasi kriminālu lietu. Paprasu par kriminālu lietu. Par to, ka eh, pie tevis regulāri ielaužās šie... Par to, ka regulāri saucamie īpašnieki. Nē, par īpašniekiem tu viņus nesauc. Tā, tu viņus nesauc. Krievijas pilsonis Konstantins Grečovs. Krimināla lieta atsaistīja par to, ka regulāri laužās iekšā Krievu pilsonis Konstantins Grečovs. Grečovs. Nu, nu, mēs viņu latviski izrunājam. un palūdz, lai, uh, nu. lai viņu ieliek uz dažām dienām pasēdēt cietumā, nu. Lai viņus ieliek uz dažām dienām pasēdēt cietumā. Ja jo viņi te taču laužās no 18. novembra. Jā. No 18. novembra katru, di, ka, katru svētkus viņi laužās. Un, un, uzlauž, un laužās iekšā un, un urbja durvis. Zem grāmatiem. Un, un, un piedzērušies nāk un urbja durvis. Un, un atsakās tiesvedību sākt. Un atsakās tiesvedību sākt. Nu, viņi atteikušies šīs visas tiesas reizes. Un mēs visu laiku lūdzam, lai viņi pakļaujās Latvijas Republikas likumdošanai. Darījuši, lai viņi pakļaujās Latvijas Republikas likumdošanai. Bet viņi atsakās. Un esam lūguši nākamnedēļ, lai viņi nāk kopā ar mums iet uz Rīgas domu, tur izcināt šo jautājumu, bet viņi arī atsakās. Nākamnedēļ. Nu, jā. Viņi netaisās tiesiskā ceļā risināt šo jautājumu, viņi nodarbojās ar patvaļu. Eh, Bet eh, visu laiku vardarbīgi tevi terorizē. Visu laiku vardarbīgi mot. Mam. Un katru svētku dienu atgriezušies. Tagad, tagad trīs dienas pēc kāds vai četras jau? Jā. Viņus vajag ielikt pasēdēt cietumā, cik tas šitā var terorizēt iedzīvotājs. Palūdz, lai to Gračovu ieliek cietumā pasēdēt līdz, līdz lidmašīnas attiešanai. Līdz lidmašīnas attiešanai, lai viņus cietumā ieliek pasēdēt. Nē, nu bet tā ir, nu kā var katru dienu iet uzlauzt durvis? Viņam tādu tiesību nav. Viņam ir, ja viņš uzskata sev... Tagad viņu jāpaņem un jānes uz to. Viņam jāapcietina viņu un jāved uz iecirkni un, un, un jāiesloga. Nu viņš taču ir pierādīts noziedznieks. Un jāatstāja tur nevis jāizlaiž, kā visu laiku viņu, viņu izlaiž. Jānoskaidro, kad viņam atiet lidmašīnu un jāaizved uz lidmašīnu viņu. Pasaki to viņiem. Viņam ir biļete atpakaļ uz Engelsi. Atbrauc kaut kāda ārzemju bandīta un te mūsu terorizē. Viņam lidmašīna ir pēc dažām dienām, nu. Viņam lidmašīna ir pēc dažām dienām. Viņš nerimsies mierā, viņš nāks visu laiku terorizēt tevi. Eh, Tas ir pierādījumi. Pierādījumi visi ir skaidri. Vai, Kas tā ir pa lietu? Kāpēc aborigēnus te terorizē ārzemnieki? Kāpēc ārzemnieki drīkst terorizēt latviešu pilsoņu? Pamatiedzīvotāji. Pamatiedzīvotāji. Uzlauž durvis ar urbjiem un neko policija viņi pat neiesēdina sutkās. Mēs viņu nesauksim par īpašnieku, aizmirstiet to, ja? Jā. Viņam ir aizsūtīti visi, vi, vi, viņam ir aizsūtīti visi dokumenti. Viņam ir aizsūtīti visi dokumenti par latviešu biedrības godību. Pa, nē, pagaid, par lab... Par... Arī mamma izskaita par to. Jā. Nu, jāiet. Jā. Lietītā, lab, labdien, es jums tikko runāju, ja? Jā, jā. Jā. Var sakot tā, eh, es arī esmu rakstījusi uz... Va... Eh, Konstantīns Grečovs. Konstantīns, jā? Jā, Grečovs. Bet lieta ir tāda, ka Latviešu biedrības goda tiesa tikuma komisijā ir izlēmusi, ka, ka notiek pamatiedzīvotāju dzīves telpas atgūst process. Un, un viņam būs kompensācija par to, ka šis dzīvoklis tiek, ir aiz, tiek aizsargāts pamatiedzīvotāju vajadzībām šobrīd. Ja? Un viņš to ļoti labi zina, Gračovs, viņš ir informēts. Un, un, un, lai dabūtu kompensāciju par šo, ka, viņ, ka, ka viņš atrodas tādā procesā, viņam ar mums jāaiziet ir uz, uz Rīgas domi un uz ministra kabinetu. Ja? Viņš atsakās to darīt. Ja? Nākamnedēļ mēs viņam lūdzām, lai viņš atnāk līdzi, visu civilizētu atrisināt. A viņš tagad bandīts uzvedās atlidot ar lidmašīnu un sākt mūs terorizēt. Un, un jums ir entās reizes jau pierādījumi, ka viņš to dara, un jūs negribat viņu ielikt, uh, eh, iecirknīt līdz lidmašīnai. Kas tā pa lietu ir? Jums nav, nav vietas, kur ielikt viņu? Nu, priekš kam tad ir tie, tie greznie cietumi šajā valstī? Kādu pierādījumu jums nav? Jūs neesat. Jūs neesat, jums ir visi pierādījumi, ka viņi visu laiku nāk un tagad durvis ir salauzuši, nu? Kas tad vēl pa pierādījumiem vajadzīgi? Katru dienu viņi nāk. Tagad sakiet, ka es iešu jūsu dzīvokļu pamakstu. Jūs man nenodot? Šis... Tad, kad aizsargās mūsu latviešu pilsoņu tiesības, ja ne policija. Ko kam čia rodo, kad tu labi? Mm, tu būsi tā atbūt. Nu, viņš ir ļoti prasts tēviņš, ļoti prasts. Es, es ar viņu vakar runāju, viņš vispār nevarēja saprast, ko es viņam saku. Man vajadzēja pār, visu laiku pārtulkot man, man, manu krievu valodu uz kaut kādu prim, primitīvām situācijām, lai viņš varētu norientēties, pa ko es runāju. pilnīgi tur būtu. Ar Janīts atkal atgriezīsies, tad ieliks taču viņu cietumā. Policists, to, tev ir piedevis to? Jo es negribu atkal dabūt zināt, ka viņš atgriezās un viņš nesēdēs cietumā. Policists tev tur vēl ir? Jā. Nu, bet ja viņi nerisina tiesas ceļā. Mēs jau to zinām, bet ne jau nenotiek. Mēs jau lūdzam to tiesas ceļu, bet, bet ja bandīti nāk un laužās mūsu dzīves vietā, tad, tad jūs viņus nevarat savākt un, un ielikt ķurķī? Nu, ar to jau nepietiks. Viņi taču ir aktīvi. Tie ir aktīvi bandīti. Viņi ir aktīvi ar mērķi nākt un terorizēt mūs. Tas ir skaidrs visiem tagad, arī jums. Kāpēc viņus nevar iecirknī atzist ielikt? Nu, visādā ziņā lūdzu uzrakstiet, ka mēs to pieprasām tagad, ja? Jo mēs jau esam pilnīgi putās, ja? No šitiem bandītiem mēs esam jau atkāvušies no 18. novembra, ja? Viņiem jau 18. novembrī tika paskaidrots, ka viņiem tiesa caur tiesu jārisina šitas viss. Mēs pieprasam, lai iecirtnī viņus aizturētu uz dažām dienām. Nu, cik var, nu? Mēs pieprasam. Nu, uz šo pašu. Uz šo pašu. Uz šo pašu. Nu, pierakst vēl e-pastu. Uz e-pastu arī var sūtīt. Uz e-pastu viņi nesūtīt. Nu, jā. jā.

mums ir jāpieraksta tas, ko mēs lūdzam. Ja? Tas ir mūsu iesniegums. Ja? Mēs lūdzam, lai, lai viņus ieliktu iekšā. Jā. Vai aizsargājot? Mēs, mē, Dita un Rūta Rietumas lūdz abus šos eh, vīriešus ielikt aiz restēm kādu laiku. Ieslodzīt. Policija mūs aizsargā. Jo viņi ir bandītiski uzvedās un apdraud mūsu palūdzēji, viņš raksta, ko tu, tu, ko tu saki.

A tos, a tos, a tos, a kas, kas, at, pagaid, kas ar tiem īres līgumiem notiks? ko tur izdomāja, ja? Kas tur jēga? Budievskis. Jā. Mhm. Mm mhm. Mm nu, pagaid, nu, bet tas ir līdz pirmdienai. Līdz pirmdienai viņi vēl te nezin, ko sastrādās. domāju, ka tagad viņi ir uzlauzuši. Labi. Labi, meņumiņ. Bet, nu, tu esi mūsu visvaronīgākā pamatiedzīvotāja visā Latvijā. Kārtējo reizi, jā. Tu paspēji bišķiņu atpūsties pirms tam? Jā, paspēju bišķiņu atpūsties. Bet iztur. Ja man būtu, mīļā, ja man būtu. Atrast Anai, lai viņi iedod tev eirā. Viņai jau var nav. Bet... Tu eh, atrast, man vajag 10 eirā. Tu tāpat nevar iet prom no turien. Oh. Ah. Īstenībā, jā, es nevaru aizslēgt durvis. Tu nevar iet prom no turien. Tāpēc es mēģināšu sarunāt ar kādu, kas tev var aiznest kaut kādu ēdienu uz turienu. Nu, bet to, to arī nevar darīt. Saprot? Es to padomāšu, tev, lai kāds pienes visādus gardumus. Nevajag, man negaršo viņu gardumu. Nu, šitās dienas jāiztur, kamēr tas eh, gračovs aizlidos. Citādi, mēs, citādi atkal būs sūdi. Bet labi, mīļumiņ, es eh, izsaku tev dziļāko apbrīnu par tavu spēku un varonību. Jā. Nu, jā, Jā, lai tev labi mazgājās, lai labs tu ūdens rituāls tev sanāk. Bučiņa.